在台湾工作，现在做的是 Firefox OS，然后特别是在 Radio Interface 的一，然后 iPhone 这个方面，其实就是打电话、简讯啊这些。其实是第一次来，没有没有特别，原因，就只是觉得在不是在台湾工作，但是没有来过这里，实在是非常奇怪。之前有去过其他的类似的聚会，所以对这里的气氛其实还蛮 OK 的。就的确就是这个样子，就是要天吃饭就很好。嗯哼。 最麻烦的是外部 ID 啊。外部 ID 了。对，那其实就是一个新的 ID 的这个工具，那我们需要把 component 相关 real 的 component 都要转到这上面去，然后花一些时间。嗯哼。好，那就希望你多多加油啦。好，谢谢。好，拜拜。好，那半年之内有要结婚吗？ <laughs> 不是。我突然觉得半年之内怎么有人这句话讲？ 对这句话，我们等一下会剪掉，然后会把它放在那个 NG 镜头那边。